आज दिन मन सोनो लगे पियाजी मर घर आवे पियाजी हम अरे आवे पिया श्रावण महीने अना करे आज दिन मन सोनो लगे आज दिन मन सोनो लगे पियाजी मर घर आवे पियाजी हम अरे आवे पिया